akiwa kama kiongozi wa nchi yetu. Hii ina maana kubwa sana. Kwanza ni ishara ya uongozi, kwa sababu unajua uongozi ni kuonyesha njia hey, kwa maana kwamba sio kiongozi wewe unawaambia watu tangulieni mbele, mimi nakuja nyuma. Aa, kiongozi ukae mbele ili wanaokufuata wakae nyuma yako. Ndiyo maana ya uongozi. Ili ameonyesha wazi kwa vitendo kwamba yeye ni kiongozi, lakini nikinukuu maneno yake ameeleza yafuatayo: kwanza yeye ni mama kama walivyo mama wengine, lakini pili yeye ni mke kama walivyo wake wengine, lakini tatu yeye ni mzazi kama walivyo wazazi wengine, kwa maana yeye ni bibi, ni baba, ni babu, ni nani. Lakini amemaliza kwa kusema kwamba yeye ni amiri jeshi mkuu. Hizi nafasi zote nne alizozieleza Mama Samia, rais wetu, ni ishara ya kwamba anatambua nafasi yake. Maana unajua wakati mwingine unaweza kuwa baba kwenye nyumba alafu usijielewe kama wewe ni baba kwenye nyumba, kwa maana utimizi majukumu ya kibaba. Hey, eh, kwa wale Waislamu wenzangu, nafikiri mnajua maelekezo ya dini kwamba wanasema unapooa basi wewe unayo majukumu ya kumtimizia mke wako katika, lakini tafsiri yake ile ni ishara ya kwamba kweli maradhi yapo Tanzania. Ndugu zangu, Wanachalinze, maradhi yapo. Wakati mwingine najua Mtu unaweza usijue uchungu wa jambo mpaka likukute. Maradhi ya korona, ndugu zangu, yakikukuta sio msiba kwa ndugu yako, msiba kwako, kwa sababu kwanza unakwenda wewe. Juzi kama sio jana, Tanzania tumepoteza mjukuu wa muasisi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hatujui yalomkuta, lakini amewahi kupiga video, ndio ambayo nataka nizungumzie. Amepiga video akiwahasa Watanzania juu ya maumivu aliyokuwa anayasikia wakati yeye anaumwa huko siku za nyuma. Sasa msisubiri mpaka tuugue ili tutumie video kueleza ndugu kwamba jamani, ugonjwa huu unauma, ugonjwa nani. Lakini ndugu zangu, nataka nikwambieni, mimi binafsi yangu nimepoteza marafiki, nimepoteza ndugu, nimepoteza wazazi, lakini pia nimeshuhudia watu wanaumwa. Mimi namshukuru Mungu kwamba jambo hili halijanipitia karibu, maana usiombe likukaribie, <laughs> likupitia hata kwa karibu tu, usikie maumivu yake ndio utajua kwamba ugonjwa sio mzuri. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii hasa wenzangu wa Chalinze na nyinyi ndugu waandishi, mwapeleke haya maneno Chalinze nzima. Jamani, tujikinge, tujikinge ni muhimu mno. Tusisubiri kuumwa ili tuende hospitali tukati